Què votes quan votes? A les eleccions votes a un partit. Aquest partit té un programa. El programa està format per nombroses propostes. Algunes les comparteixes, d'altres no. No seria fantàstic que hi hagués un partit que representés tot allò que t'importa? Aquest partit existeix. Drets humans, llibertats digitals, transparència, cultura, internet i la resta. La resta, democràcia directa. Això vol dir que els ciutadans decideixen. Aleshores, què votes quan votes? Si votes a Pirates de Catalunya, et votes a tu mateix.